සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ ඔයාලා සීරුම දෙනාටම සරලයි YouTube channel එකෙන් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද මම කරන්න යන වීඩියෝ එක තමයි රිවර්ට් මැෂින් එකක් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් මම මේ වීඩියගෙන් කරන්න රිවට් මැසින් එක ගලවලා හයි කරන විදියක් පෙන්නන විදිිය වීඩිය එකක් මං මුලින් වාලට රිවට් මැසින් ැක්කයන්න මොකක්ද කියලා පුටි හැඳින්වීමක් කරන්න වාල දන්න දිකට්ට ඇත් ඇති දැනගන්න මේ වීඩියක පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න රිවට් මැසින්නක් කියන්නේ රිවට් කියන්නේ තද කිරීමකට තද කරන මැසින්නක් තමයි රිවට් මැසින්නක් වගේ සරලත්වයක් දෙන්න එතකොට මම ඔයාලට සරලම උදාහරණයක් දුන්නොත්තේම අපි අමානෝ තාඩුවලින් වහලගානවන් එතකොට ඒ අමානු තාඩු දෙකක් එකට සෙට්ටෙන තැන තියෙනවනේ එට්ටන තැනට අපි ඩිල්ලයක් සම්බන්ධ කරගෙන විදලා ඒගැන්නේ රිවට් ඇනේ ගානට අපි විදිනවා විදලා එතන්ට රිවට් ඇනේ දාලා රිවට් මැසින් එකආධාරෙන් තමයි අපි එක තද කරන්න එතකොට ඒ තහඩු දෙක හොඳට සම්බන්ධ වෙනවා ඒ ඒ සම්බන්ධ තමයි අද අපි කතා කරන්න ඇන්නවාට තවත් මක් දෙයක් කියන්න උදාහරණයක් වසයෙන් කිවොත්තේම අපි වඩිම්බු ගහනකොටත් මේ තාඩු ආධාරයෙන් මේ රිවර් මැසින්න ආධාරයෙන් තමයි අපි ඒ වැඩේ කරගන්නේ ඒ වගේම තම් අපි වීල් එක්ක ටෙන්ටක් ගහන්ඩත් සාමාන්‍ය ගන්න මේ රිවට් මැසින් එකම තමයි ඇතකොට ලොරිය එක ටෙන්ටෙක් ගහන්ඩ ඒවගේම කුඩු ගහන්ඩ ඒ ගොඩක් දේවල් වලට මේ මැසින් එක ආධාරයෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්නවා පේන ඇති මෙතන තව් වගේ ඇත්තියෙනවා මේ තියෙන්නේ තව් මේ තියෙන්නේ මෙතනත් තව්වත් තියෙන මේ අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට මේ තියෙන රිවට් යන දාන එක එක සයිස් ඒකැන් ලොකු එක තියෙනවා පොඩි එක තියෙනවා සාමාන්‍ය වගේ එකුත් තියෙනවා මේ තින් ඉස්සල් ලබි ගලව එක මේ තියෙන්නේ මේක හයිකර ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන රිවට් යන දාන සයිස් එක අපිට බල්ල මේක ඕන්නම් උතන හයිකර ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේ තියෙන ඔක්කොම අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් වාලට පේන ඇති මේ තියෙන් රිවට්ටන මංගාව තියෙන ලොකු සයිස් එක රිවට්ටනත් වර්ග තියෙනවා හරි ම විස්තර කරාවගට්ට පොඩි පැදිලිතාවයක් ඇති අපි අංකිම වීඩියෝ එකට මම මේ ගලවලා හයි කරන්න යන්නේ මේක කැඩිලා තියෙන්නේ මුලින් වාලා මෙතන මේ කලිප් ඇත්තියෙන ඒ අපි ගලවගන්න ඕන එකටම මේ කලිප් එක අපි එකටම ගලවගන්න ඕන නැත්තන් අපිට මේක ගලවගන්න බෑ අපි එක පන්න ගන්න ඕනේ පාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ කලිප් එක දර බලාගන්න කරන්නේ මේක අපි එකටම මෙතන මේ පොඩි ඉලක්ක ඔයාලට පේනව නේද අපි මේක මේකට මෙතනින් මේ වගේ රිවට්ටනයක් uh, මේක ඇතුළට දාගන්න ඕනේ නැත්තම් අපිට මේක ගලව ගන්න අමාරු වෙනවා ඔයාලට තියෙනවා පේනවා ඇති මේකේ ස්පීඩ් නෑ ඔයාලට මම අර ඉර වෙලා තියනවා කිව්ව කෑලි මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ අර වෙන ඒක ඇතුලේ ඉර වෙච්ච කෑලි බලමු අපි මේ ක්‍රිවට් මැසින් එක් කොහොම දාපව තිබ්බ විදිහට හදාගන්න කියලා ගලව ගන්න පුළුවන් මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේක තියෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් වැටෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ පින් එකට මේ රිවර්ට් ඇනේ දාගන්න ඕනේ. හරි පල්ලයට යන්න. ඉතින් අර කලිප් එක මේක අපි දැම් මේක තුළු දාගන්න ඕනේ කාලට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි කට්ට එකක් වගේ තියෙනවා පාට පේනවා ඇතින් මෙ පොඩි මේ පොඩි ලක්වාගේ තියෙන මේ ඇතුළෙන්දාපු මේ ඇනේ ඕක අපි හදාගන්න ඕනේ හරියට කෙලින් වෙන්න ඇතුළුන්ට එහා පැත්තෙන් පේන විදිහට නැතිවනුත් මේ පැත්තෙන් දාන එක කියන්නේ ආපවාර ඉස්සල්ලා තිබ්බ විදිහටම හිර වෙනවා දැම් මේක වැඩ කරනවාද කියලා පාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ නැමෙනවා ගැන් මේක වැඩ කියලා කියන්නේ දැම් මේක වාලට පෙනේ මේක කැඩේ ඇතුළට නට්ටෙක් කැඩෙනවා මේ බලන් දෙක් කැඩුණු මේ විදිර තමයි රිවට් එන්නේ දයාලුන අපි මේ පැත්තෙන් මේක අරඇනි මේ පැත්තෙන් දාගන්නුවට නැතිවුණුත්තේම අපෝ අපිට ගලව ගන්නනා මේක මෙන මේ ආකාරයට මේක අපි මේ පැත්තෙන් එලියට දාගන්න ඕන කූර ඇතිවනොත් මේක ඇතුළ ඉස්සල්ල වගේ අපව කූරු ගොඩක් කිරවෙනවා හරියන මෙතිනින් මගේ වීඩිය එක නතර කරනවා ඔයාලට අප ඇතිලි දෙයක් තියෙනවනම් පාල ඩිස්කිප්ෂන්ගේ මගේ ලිින්ක් තියෙනවා ඒ ලික් මගින් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඔයාල අමතක නොකර මගේ වීඩියෝ හොඳයිනම් කමෙන්ට් ඇත්දාගෙන යන්න නැත්තං ලයික් ඇත්දාගෙන යන්න අනිවාරෙන්ම පාලතියන සබස්ටයි් බටන් එක කලික් කරන්න අමතක් කරන්න එවා ඒ වගේ බෙල්ලයිගන්න ඇත් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඔයාලට ජය වේවා.